دي كانت افضل comments على الفيديو اللي فات وبجد اشكركم جدا على الدعم والتعليقات الايجابيه فلو انت جديد في القناه فانا بقدم محتوى كرايو هيفيدك فارد تعمل like للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس بس كده يلا بينا نبدا المدافعين بيتعرضوا للضغط في موقف زي ده ولازم هو اللي يتصرف لوحده هنا انت لازم تعمل حاجز ما بين المهاجم اللي بيضغط عليك وبين الكوره بنفس الطريقه دي هتحاول تبعد الكوره لاقصى نقطه ولازم تسيطر عليها كويس ويا اما المهاجم هيعمل معاك فاول او هتطلع بالكوره من جنب وده تمرين كويس جدا للموقف ده ممكن تطبقه مع حد وهتستفاد منه كتير جدا ازاي تقف صح كل موقف بيبقى ليه تصرف معين بس حاجه اساسيه في الوقوف انك ما تقفش بالشكل ده في فص صح لازم تقف بجنبك قدام المهاجم لما تتعرض لموقف واحد على واحد لما تقف بجنبك هيبقى رجلك قريبه اكتر من الكوره ولو المهاجم عدى منك هتقدر تلف بسرعه وممكن تجيبه تاني ولازم جسمك ما يكونش ساكن لازم رجلك تتحرك عشان تكون مستعد لاي حاجه ممكن يعملها المهاجم اللي قدامك في اي وقت الكرات العاليه والراسيات المدافع هو اكتر واحد في الملعب بيتعامل مع الكرات العاليه ولازم يتقنها سواء كانت الهجمه ليه او عليه اهم حاجه المدافع لازم يقدر الكوره صح يعني ما يطلعش قبلها ولا بعدها ويحاول يظبط الوقت بالظبط فالتمرين ده كويس جدا لتطوير الرأسيات وتشتيت الكوره فحاول تتمرن عليه كتير عشان تقدر تتقن الكرات الرأسيه Hopping on a plane, I'm never staying in a state. Yo, lemon pepper salmon, what's a rice up on my plate? Yo, see me doing good, man. Know you got some shit to say. لازم تتوقع المهاجم اللي قدامك هيعمل ايه يعني لو هو لاعب سريع وانت داخل عليه واحد على واحد على اطراف الملعب تتوقع انه هيعدي بسرعته من على الاطراف فانت تحاول تسبقه عشان تقفل عليه او لو هو لاعب دريبلر ومهاري ما تديهوش فرصه يفكر هيعمل ايه وحاول تتدخل بسرعه وتقطع الكره او تعمل فاول بسيط بسيط ها كل ده يعتمد على تفكيرك وخبرتك ومع الوقت هتتطور كتير what you gotta say. You wanna play games like we had the matinee. The things that I do, I don't gotta downplay. Man, that war pack sound. تحركات المهاجم ولا الكوره ما ينفعش تراقب تحركات المهاجم وتسيب الكرة لان كده ممكن باقل body feint في نفس الوقت ما ينفعش تركز على الكرة بس حاول تظبط وقت التدخل على المهاجم بحيث انك ما تتقدمش او تتاخر وتوصل للكرة في الوقت المظبوط وما تندفعش عشان لو استعجلت بس كده ده كل الفيديو لو استفدتم منه ولقيت فيه مدافعين كتير ومتابعين للقناه ههتم اكتر بالفيديوهات دي لو عجبك الفيديو like واشتراك وسيب لي comment تحت عرفنا في ايه مركزك في الملعب بس كده peace